Beginilah cara Joe dan T melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Pada pre release episode 12 drama Penthouse Season 3, dapat dilihat perjuangan Joe dan T untuk bisa pergi dan kabur dari rumah sakit jiwa tempatnya dikurung. Joe dan T awalnya diajak pergi oleh seorang dokter dan dua perawat. Namun di tengah perjalanan saat melihat seorang yang membawa makanan, Joe dan T kemudian melawan dan membuat keributan. Bahkan Joe dan T menuangkan sup panas ke wajahnya agar dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Namun rencana tersebut masih belum berhasil, karena Joe dan T sama sekali tak mengalami luka bakar. Namun tetap saja, Joe dan T merasakan panas di seluruh wajahnya karena terkena sup panas. Jo dan T kemudian ditangkap lagi oleh dua orang perawat dan dibawa kembali ke kamarnya untuk diberikan suntikan penenang. Namun sekali lagi Joe dan T melakukan perlawanan, dan akhirnya berhasil menyuntik salah satu perawat dengan obat bius. Setelah itu Joe dan T kemudian menendang perawat yang satunya lagi agar bisa kabur dengan mudah. Setelah kedua perawat itu lumpuh, Joe dan T kemudian mengambil jas perawat, tanda pengenal dan sepatu milik salah satu perawat untuk menyamar. Joe dan T kemudian bergegas keluar dari tempat itu dengan mengenakan jas perawat, tanda pengenal dan sepatu salah satu perawat di sana. Sementara rumah sakit jiwa tersebut sudah membunyikan alarm yang mengatakan jika Joe dan T mengamuk dan kabur. Meskipun banyak perawat yang melihat Joe dan T pergi dari ruangannya, namun perawat lain tak mengenali Joe dan T karena tak ada yang tahu wajahnya, ditambah lagi Joe dan T mengenakan jas perawat dan sepatu serta kartu pengenal. Jadi dengan mudah Joe dan T bisa pergi dari tempat itu tanpa ketahuan oleh penjaga di rumah sakit jiwa itu.